ni utta ni koa ne tanga ke ama ah, Jesus rianesi sani ga tan hinu ku jumaro anesi ni nesi ma ama weda na ka une tanga ni gezi no ka kata Isaia so kata ta ka un ga ga miso señor a une hui ku jumaro ne no ka do jinga ne hyo ra ni a une hui ke ni da no kwa ma señor ra ta ji gwanta na we ne hui ku jumaro ani ni kata hyo Isaías ki'ya suchi runa yana hui ni ki'ya si kana u i tsini mani ni si k i j i k u n kini ani ni si ka'we kara t a nga ruani nga ruani mani ni si ka'we kana tondani maani yo ni si kana wini ki'ya ma tana kata i s a y a s tani ka kini inso tani ko kini kasuma a j e s u s t a c i ita ka minso tana weda ni k u c h i m a r u a da ahne si ni kasun i neso ma a j e s u s sa niña yu'u w neso chigri ne si forese ne so ruwa jin wi ne so we la ne na we ruwa ne so kana ta ne so chigu ji ma ruwa ne so ni ne so ma jesus ri da na kana ruwa ne so jiga mi we ne si ta ji ne so kada jiga mi we ma ya ha ra ji ne so ka mi no kwa ma jesus ni kata kui gujuma ruwa ni nyu ni ze nyu hu za gujuma ruwa ni ma gujuma ruwa ni ni e ni ma sa ka ne ka na na ha huh? ni gui cái này e nyo ni gin e mà ma aza ga ne ga na nyo hui sa ji gin ni ga na twa ji mi gui na ta ga này ra ne hui u mà rồi ro ni e nyo ni ji kan ne ni ha ru mi e ma ni gui gun ne ji no ga ta ni ta si da ga này ni ni ze nyo hui sa ga mi ga kin ri ani ma ta ni ze ji ga na quan ta ga mi ga kin ri ne hui ma ta ni ga na quan ta gi ya ga ni ne hui wi na we hu ji ma ro ni e inawe ruani kanumir ani sinagwa ni waza ga chaka kwenta zagi ahni nungwa ga mi riani nungwa ta huin za kana chi kwenta riani na khui ga na na yang tadi se zi ga mi kwenta ma ama ma are wen za ga na zoria da khata ni da kha mi sinagwa riani suna ha ni ni in sine nungwa ki ne so ki ah ma are ya wen za ki ah ni ga we ga ne ni ga ne hui en ga ma an we da ni ne no kwa ga mi ni da so ga ta ma re ya ha. un ni we da ga mi na ha